en Ticticano, como pueblo indígena Rama, vemos que cada día llueve menos y el calor es más fuerte y esto afecta los cultivos. Por eso decidimos unirnos para conocer técnicas alternativas de cultivo y compartir los conocimientos ancestrales de nuestro pueblo para producir alimentos y compartir con comunidades cercanas. Es algo que está en nuestras manos hacer como persona, como comunidad y con la ayuda de nuestras autoridades. Ahora en otras comunidades recuperaron la siembra del ñami morado, un tubérculo que estaba desapareciendo y solo nosotros cultivamos. Ante el cambio climático, cambio yo, cambia mi comunidad.